sensiz rengim solmuş ki öğretmişsen sen üzülme üzülme öğretmişsen sen o kadar özgü sanki sen gelmişsin ki ben sen miyim sen miyim sözü